Оо! Йоо. За тийг юу цаана да тэгээд өнөөдөр бүгдээрээ Minecraft-ийн survival-а дахин шинэрхлүүлж байгаа тэгээд э, өмнөх өмнө бас нэг удаа survival эхлүүлж байсан. Дааж тэгээд бид нар үхсэн байгаа тэгээд юу ч гэсэн аа өнөөдөр бүгдээрээ дахин шинээр эхлүүлэхээр шийдлээ учир нь Minecraft-ийн шинэ вершн шинжлүүд апдейтуудыг харсан тэгээд юу ч гэсэн Minecraft тоглох сонирхол үнэхээр ихсэн байгаа тэгээд за тэгээ бүгдээрээ create new world за тэгээд нэр гэх юм бол л eat eating адал явдал 2 eating адал явдал 2 гэд тэмдэглэчих. За тэгээд survival аа за hardcore бүгдээрээ нэг зүйл гэх юм бол hardcore дээр тоглох байгаа. Hardcore survival хоёр ямар ялгаатай юм бэ гэхээр hardcore нь survival бодвол та нэг л удаа амьдрна. Тэгээд дахи нэг өгөх юм бол тэгээд дахиад тоглох боломжгүй дээ. Бүгдээрээ өмнөх эпизодоо яг тэгж хийсэн байгаа. Тэгээд үхээд тэгээ ерөөхдөө боломжгүй болсон цаа тэгээд аа generate on on on. За тэгээ бүгдээрээ аа булхаач болохгүй. За за за. Бум. За ч одоо юу. За. За энэ би нөгөө нэг усны скинтэй байсан. Тэрийг арай ч хөвжтэй юм. За арай ч хөвжтэй нэг э, сольсон байгаа тэгээд <laughs> өөрийнхөө скин тэгээд тоглох гоё байна. За тэгээд юу ч гэсэн ашгүй нэг юм jungle leader love биш байна. Гоё модтой газар ороод ирлээ. За тэгээд hardcore шүү дээ. Hardcore. Аа тэгээд бас нэрээ аа бүгдээрээ одоо 100000 subscribe 100000 гула болоход э, ер нь бол хол зай үлдээгүй. Тэгээд э, ерөнхийдөө 100000 subscribers special дээр би нэг э, тийм special видео хийх байгаа. Тэгээд юу ч гэсэн 100000 э, хүртэл нэг тийм амар special юм хон бол хийхгүй. Учир нь бүгдээр одоо яг баг 500-аас бишээ 1000-аас 5000 хүртэл тийм special юмнууд хийсэн болохоор. За за бүгдээрээ тэгээд Тэгэд э, Minecraft дээр л нөгөө мэддэг хүмүүс ч энэ л нөгөө нэг юм жоохон хөвгчлөлтэй байх тал нь буурч буурчдаг байх. Тэгээд нөгөө мэдхгүй хүмүүс ч нөгөө нэг ингээл нөгөө <laughs> амар инээдтэй юм хүм хийгээл амар инээдтэй тэгтээд би бол яг нэг ерөөдөө юм юм мэддэг болохоор гэл нэг иймэрхүү явчих та тэгээд э, бүүм Бүм бүм бүм. Тэгээ бас Smolk 2 уул нь э, хамт survival хийх гэжсэн. Тэгсэн чинь харин бит хоёр э, нэг нь ингээд амар гацаад нөгөөтг нь бас ингээд гацаад орж гараад тэгээд ерөөсөө ингээд хамт тоглох юм яг нэг юм гоё явж чадахгүй байсан. Жохон явж байгаа л асуудал гараад тэгээд бит э, хоёр нь зүгээр яг би зүгээр яг ганцаараа survival хийхээр шийдлээ. Тэгээд юу ч гэсэн хэрвээ та бүхэн бас бит хоёрыг хамт олохыг мэдээж хүсэж байгаа байлгүй тэгээд бит хоёр бас өөр дахин нэг хамт survival хийх эпизодууд хийж болно. За. Тэгээд би гэдэг яг энэ survival эпизодуудыг нэх амар нөгөө нэг юу зүгээр шууд ингээл юм хумаа аваад тэгэл эндер руу ороод нөө нэг юм амархан дуусахгүйхийг бодох бодох болно. Тэгээд яг үгүй л нөгөө нэг жоохон нэг энэ эпизодуудыг энэ эпизодыг энэ survival-ыг ер нь нилээн тийм сонирхолтой амар том байсан мэтэр ярил те. Тэ нэг тийм нөгөө одоо PewDiePie нөгөө Монгол фан эдэр ахын тэдэр шиг survival болохыг хичээх болно. Тэгээд аа Тэгээ Э, энэ миний харснаар э, Minecraft-ийн 1.14 3 үнэхээр гоё болсон юм байлээ тэгээд юу ч гэсэн. Э, яг энэ version дээр яг survival тоглоход айгүй сонирхолтой болсон байлээ тэгээд тавч сонирхолтой байх гэж найдаж байна. За юу ч гэсэн бүгд нэг одоо морь алахгүй. Аа нөгөө харсан ч нөгөө нэг ингэдэг хүчээ ингээд авж байгаа зөхлөө нөө илүү даймаж өгдөн штэ. Би сайн нөгөө нэг тасалтгүй зөхиод байсан болохоор ингээд юу яагаад байсан юм байна л да. Өхөж өгөхгүйсэн бид нар. За тэгээд э, дээрэс нь би аа яг нэг тийм амир Minecraft-ыг нэг тийм яг PVP тэгээ данд байнга нэг тийм PVP хийгээл нэг Hypixel ороод тийм байхлахыг юм нэг тийм баха юм болохыг хичээж байгаа тэгээд аль болох э, Minecraft ийм сонирхолтой бичлэгүүд оруулахыг хичээх болно. Үүнээс эхлээд тэгээд аа юу ч гэсэн энэ эпизодоо дуусгаад аа би боломжтой болвол Skyblock-ийн эпизод шинээр эхлэхийг эхлүүлнэ гэж одоо төлөвлөж байгаа. Тэгээд юу ч гэсэн гэтээ эхлээд үг дээрээ энэ дээрээ хөвчгүй хүн шиг явах хэрэгтэй те. Тэ Тэгээд оо оо оо оо оо зомби. Йо, йо, йо, йо, йо, йо. Хачтэй. Үгүй түрүү тохооч. Йо, за орой болохоос өмнө бүгдээрээ байшин барьж чадах амжихгүй юм шүү, бараг аа. Тэгт эрэгтэй хэлсэнд бол нэг тийм шууд нөгөө нэг өөрийнхөө үргэлж юм байсан байх яах вэ? Эхний хувьд бүгдээрээ зөвхөн ингэсгийгээд энэ хувьд байшмарч. Яг гол орой хос өмнө бүгдээрээ байшаа га бариад унтаж амрахгүй бол хүлээ. үзье. За энэ чинь хаалга тий. Йоо, морхо минь, морхо минь. Миний гэрлөвтэй ороорой. За тэгээ та бүхэн энэ бичлэг таалагдж байгаа бол мэдээж хэрэг лайк, comment, subscribe дараарай. Тэгээд аа яг надад өгөх зөвлөгөө ч юм уу эсвэл бол ямар нэгэн тийм санаа оноо ч юм уу те тийм зүйл байвал комент дээр хэсэг дээр үлдээгээрэй. Тэгээд 100,000 э, subscribe special дээр юм их том зүйл байгаа учраас та бүхэн subscribe алдалгүй дараарай. За энэ миний shader дээр хэн орой бол арай л харанхуй харагдаж шүү. Цагаан оргож ирлээ. Уул нь улаан. Оо яна яана яваад байгаа юм бэ? байхгүй л шин. Аа ёо одоо нэг юм бодчихулж байна. За унтцгаая. За. Дээрээ сайхан унтарч амрлаа. Унтарч амрлаа гэнэ. Унтаж амрлаа. За тэгээд тийм зомби өгч байна. Харахад сайхан байна. За. Гэрата ишиг ороод гэрээ. За ишээ. За. За. Гэтэ бүгдээрээ гэр барьлаа гэсэн чинь амар муухай нэг юм зомбитой газар л гэр өрчих шиг боллоо. Ерөөсө зомби дураас алахгүй байна. Тэр одоо ийшээгээ энийг идвч. Яаж тавьдаг лээ? Аа, ингээл авах юм. За. Оо гоё харагдаж шүү. Аа за. Гэтэ та бүхэнд яг амар тийм dark харагдаад байгаа бол яг би өөр shader сольж болох хаа. Өөр shader юу навсан дээр их энэ арай л амар dark харагдуулж байна те. Оо! Йоо, ингэж нэг юм оллоо. Йоо. Өө ийм том юм байсан юм биш үү? Бурхан базар байна. За. Тэнт ч надад дахиад нилээн юу хэрэгтэй болох юм байна та. За бона. Өдөр яг юм хамаа базааж байгаа ирэхгүй бол өгч юм бол тэгэл дуусаа штэ. дараа нь хэлсэн дээр хаа. За өдөр юу ч гэсэн 24 iron ingot-тай болцсон юм байна. Биш ээ iron ore-тэй. Тэр нь юу гэсэн үг гэх юм бол ерөнхийдөө дажгүй явж байна гэсэн үг. Вашгүй. Зэ хаана вэ? Хаач ч юу? Энэ бүгдээр хаана гараад ирв? Оо ишгүй тий. Йоо тэр биш бүдрээ. Гэртээ буцаж ирлээ манайхаа. Оо! Оо! Йоо! Яна яна яна. Бечара. Гэрээ буцаарай. Йоо! Миний гэртэн чинь Крипер яг л ингэ хөвтөд ээж дим бэ. Яна яна яна яна. Битүүлээр битүүлээр. Хүлээ. За, сайхан өглөө байна. Бүгдээрээ одоо яг арморуудаа хийж агаад нөгөө тийшээ явсан дээр юм байна. За тэгээ юу ч гэсэн 2 дөрвийг хийчихээ бүгд дээр. Дөрөв furnace. Furnace ер нь баг хамгийн хэрэгтэй зүйлүүдийн нэг байгаа. Нэг ч гэсэн дөрөв хуваагаад за тэгээд бүүм бүүм бүүм бүүм тэгээд тэгээд бүүм бүүм тэгээд бүүм бүүм за за энэ хангалттай хаа За. Бум. Yes. Оо, оо, бачаарай. А нэр нөгөө нэг Minecraft дээр чинь яахаа болцсон шүү дээ. Нуглахаа, суурдаа. За бүгд дээр үчсэн гоё харагдаж байна. <laughs> За. Оо. Юу юу юу. За бүгд дэш хурцгаа. Оо юу. Эхлээ нэш үү. Яй, энэ баахан юу цуглаад байсан юм биш. Ок ок ойлголоо. За. Тэг өшөө тултмаар байгаа хүмүүс байна уу? Хүн юу ч үсэн хамаагүй байна уу? Байхгүй үстэй. Аа, и и ийш ордог юм кэ байсан юм биш үү? Ойлголоо ойлголоо. Ок ок. За за за за. Оо бүгд нэр идэж явах юм аа. Аваагүй явцсан биш үү? Oh, ёо. Ёо. Oh. Oh. Oh. Аа, ийшээ дахиад гард юм байна те. За, за, за, за. Ойлголаа, ойлголаа. За, өдөрөө чи юу айгуу дажгүй болчихлоо шүү дээ. За, за, тэгээ энэ энэ эпизодыг юу ч гэсэн ингээд дуусгах бодлоо үзэгчтэй. Тэгээд үнэхээр сонирхолтой байлаа. Тэгээд аа, дараагийн эпизодүүдээр бүгдээрээ diamond олох болно. Тэгээд магадгүй байшингаа бас <laughs> байшингаас э, шинжилж магадгүй тэгээд за юу ч гэсэн хэмжлэг үзэн баярлаа лайк subscribe дараарай тэгээд peace